Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman pencinta game online Dragonas Privat Server dimanapun kalian berada Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan Kopral Gareng di sini Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas masih tentang editing seputaran Dragon Age Private Server yaitu membuat atau merubah dungeon menjadi labirin apakah kalian siap? seperti permintaan kalian di kolom komentar cara membuat atau merubah dungeon menjadi labirin nah pada kesempatan kali ini Imin akan mencoba membahasnya cara merubah atau membuat dungeon menjadi labirin tapi sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Yang kurang paham silahkan bertanya lihat kolom komentar. Jika Anda sudah dengan video saya silahkan klik tombol like dan jika berkenan silahkan Anda share ke jaring media sosial Anda. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Pada dasarnya semua denjen atau dungion bisa diubah menjadi labirin dan untuk NES juga bisa dinaikkan labirinnya untuk maksimal labirin bisa sampai labirin 98 saran saya untuk tingkat labirin janganlah terlalu tinggi karena kalau NES atau dungeon labirin dinaikkan misalnya di atas labirin 17 maka saya yakin player tidak akan kuat menghadapi monsternya Jangankan player, GM saja kesulitan untuk menghadapi monsternya. Jadi harus menyesuaikan dengan kondisi stat guip dan armor. Kalau Anda membuat labirin di atas 17 maka siap-siap Anda membuat equip dengan stat yang menyesuaikan dengan tingkat kesulitan di labirin itu. Atau paling tidak Anda harus ubah stat equip dan armor pada item asli dan untuk dungeon saya sarankan janganlah diubah semua dungeonnya menjadi labirin cukup dungeon level 90 93 95 dan untuk dungeon level di bawah 90 saya sarankan tidak usah dirubah dan untuk dungeon-dungeon lain silahkan anda teliti sendiri dengan patokan dan rumus yang ada di video ini Video ini hanya sebagai sampel atau sebagai contoh cara merubahnya. Baik, sekarang mari kita lanjutkan cara merubah atau membuat dungeon menjadi labirin. Yang pertama, siapkan dulu file DNT yaitu map table DNT, stack set table DNT dan stack and tier table DNT. Setelah Anda siapkan, yang kedua tentukan dungeon mana yang mau diubah menjadi labirin hadirin pada video ini saya ambil contoh dungeon yang ada di merka seperti pada video ini untuk dungeon di Merka tadi kode mapnya yaitu 1090 1091 1092 1093 1094 1095 dan 1096 setelah menentukan dungeon dan kode mapnya selanjutnya buka file Excel stack set table di dalam stack set table cari kode 1090 sampai 1096 setelah ketemu kemudian ubah pada kolom N angka 0 menjadi angka 2 jika sudah disimpan next buka file Excel map table cari angka 1090 sampai 1096 pada kolom A tekan Ctrl F ketik 1090 dan share lihat pada kolom A yang saya kasih tanda warna merah kemudian ubah kolom E nilai angka 0 menjadi angka 1 semua pada masing-masing baris 1090 sampai 1096 kemudian pada kolom FHIJK ubah nilai angkanya menjadi angka pada kolom A yaitu 190 sampai 1096 seperti ini selanjutnya geser ke kanan lihat di kolom GF ubah nilai angka 2 menjadi angka 0 geser lagi ke kanan lihat kolom QR ubah angka 0 pada kolom QR menjadi angka 1 dan pada kolom QT QU ubah nilai angka 1104 menjadi nilai angka pada kolom A untuk masing-masing baris yaitu 1090 sampai 1096 kemudian save next selanjutnya buka file excel stegen tier table pada kolom A cari angka 111 sampai 117 angka 111 sampai 117 ini didapat dari kolom F yang ada di map table setelah ketemu copy dan paste baris 111 sampai 117 itu di copy semua dan paste di baris paling bawah tepat di bawahnya baris terakhir kemudian ubah angkanya pada kolom A pada masing-masing baris menjadi 1090 sampai 1096 pada kolom B, ubah angka 1 menjadi angka 95. Kolom D, angka 1 menjadi angka 95. 95 ini adalah level minimal dan maksimal. Kemudian pada kolom G, min 1 itu artinya minimal untuk masuk ke map itu satu player dan pada kolom H angka 4 artinya untuk masuk ke map itu maksimal 4 player tidak bisa lebih dari 4 player Anda bisa mengubah angka 4 menjadi angka 6 atau angka 8 player terserah Anda kemudian pada kolom K ubah angka 0 menjadi angka 1 pada kolom N angka 1 menjadi angka 0 pada kolom O dan P ubah angkanya menjadi 5 semua pada kolom QRSTU ubah semua menjadi angka 95 pada kolom VWX ubah menjadi angka 4 semua pada kolom BD ubah menjadi angka 1 semua pada kolom BI dan BC ubah menjadi angka 5 semua pada kolom BK dan BL ubah menjadi 95 semua kemudian geser di akhir kolom pada kolom CP ubah menjadi angka 4 semua dan pada kolom ceki ubah menjadi 0 semua sedikit penjelasan pada kolom CN angka 21 itu artinya labirin maksimal 17 jadi rumusnya 21 dikurangi 3 sama dengan 17 itu cara penulisannya misalnya Anda mau rubah menjadi labirin maksimal labirin 30 maka penulisannya di kolom CN menjadi angka 33 dengan rumus 33 dikurangi 3 sama dengan 30 misalnya Anda mau rubah menjadi labirin maksimal labirin 30 maka penulisannya di kolom CN menjadi angka 33 dengan rumus 33 dikurangi 3 sama dengan 30 selanjutnya convert lagi menjadi DNT masukkan di server dan jangan lupa buat update juga untuk klien Adapun efek dari merubah dungeon menjadi labirin ini, monster akan semakin lebih keras dan sulit untuk dibunuh. Dan untuk drop pasti tidak akan keluar karena drop defaultnya disetting hanya untuk tingkat normal. Jadi Anda harus membuat drop sendiri untuk membuat drop sendiri pada labirin akan saya bahas pada video-video selanjutnya. Sekian video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video yang terbaru dari channel Kopral Gareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.